mun zo garin ɗan gado da ke jihar gidan rumji maraɗi mun kawo ziyara a zuriyar gida biyu a inda za mu koya kuma mu ga yadda ake shawo kan matsaloli na yau da kullum da mata ke fuskanta in suna shayar da nono tsintsa ga jarirai ke zara kina nan kina bai kwano na ga tsantsa har matsayin wata shidda mu ga an ba hali gare mu ba ki ce ki kawo ba yaro nono tsantsa har matsayin wata shidda ba tare da kya ba shi ruwa ba ai shi farkon nono tsantsa ba sai mai hali ba ko wace uwa tana yi ba ta ba ɗanta nono kowane lokaci samu in dai tana ba shi nono jikar jikar kowane lokaci yana samun nono isasshe Shin kowace uwa na da isasshen nonon da za ta ba ɗanta ko ɗiyarta? E, matsawar jariri ko jaririya na shan nonon uwa, to nonon uwar na ƙaruwa.

ba ni da ba faɗa nuna ko a ƙamfa kuna samun damar faɗin ku nuna kun gani ban da nuna isashi a ni gaskiya a zarar duk lokacin da na so in faɗa na nuna ina da lokaci ina da lokacin da zan yi zamani in faɗa na don saboda ayyuka ba su mini yawa ba akwai masu kama mini aiki akwai sarakuwata akwai diyana kuma ta wajen nonon nan ya sauko da kyau ina da ruwan nono mai gidana yana taimaka min da abubuwa kala kala wanda za su sauko min da ruwan nono ina ci ina ƙoshi duk lokacin da na so in ba ɗana nono akwai ruwan nono da zai sha ya koshi inna baba ce kawo kankana da ruwa na gode raya kin ji sai ya raba da ni da abikiya ta zara ga ban san wani za ni in kwatanta mai gidana ba don rage mini ayyuka na gida in samu damar da za ni ba ɗana nini. mu je wajen mai waya kai don ku samu damar tahiya da ke da ita wajen mai gidanki ta kwatanta mishi yadda zai ganewa da kyau yadda zai rage miki aika na gida ki samu damar ba ɗanki nuni. wani irin yanayi ne ke da muhimmanci ga uwa mai shayar da nono tsintsa ya kamata sauran mutanen gida su taimaka ma uwa mai shayar da nono alaikum wasalam ku na tun da kun zamna ku ba ɗayan ku ne amma zan ba ɗayan mu nuna mutum man ɗauko rana wannan ba gaskiya bana ko zahi ko sanyi nono shi yana nan wanda yake ba ya canza kamar yadda muke zancen nono yana lalacewa mace mai juna biyu ko tana iya ban nono a cikin tsarin kwana dubu mun ɗauki cewa da mace ko tana da juna biyu ta ci gaba da ba ɗanta nono har tsawon shekara biyu na samu labari bisa ban nono ɗan rage mata aiki ko kura ke wajen mai gida na ku ba shi labari to mai gidan naki yanzu yana gida to eh na gida shin gaskiya ne nonon uwa na iya lalacewa nonon uwa baya taɓa lalacewa kuma baya zafi baya sanyi Salamu Mala Abra ana nan kwanci. Eh ga nan Bismillahir Rahmanir Rahim. Ina kwana. Wallahi ya kalau gajiya. aikace aikace. ya shigo. To ko kuna da lokaci ina son mu yi wani dan zance amma tare da ku da yan ku. A ko lokaci To to na gode na gode. Malam Abdu mun gode da damar da ka bamu ta tattaunawa bisa ga baikon nono tsantsa kuma da kama mace aiki saboda ta samu dama ta ba ɗanta nono yadda ya kamata. Ina godiya ga mai wayar da kai. Na gane mata na bukatar taimako wajen shayar da nono tsantsa. wani ikon Allah ne kowace uwa tana da nonon za su shayar da jaririnta matsuwar tana ba shi akai-akai nonon uwa bai lalace ni da mahaihata za mu taimaka matata don ta samu isasshen lokaci za ta shayar da nono ta haka ɗana zai zama mai lafiya mai hazaƙa mai basira kuma ya girma haka